أكدت زوجة المبرمج الفلسطيني السوري باسل خرطبيل الصفدي إعدام النظام لزوجها المعتقل باسل وذلك بعد أن تم نقله من سجن عدرا في دمشق بتاريخ الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 2015 الصفدي من مواليد 1981 وهو خبير برمجيات كمبيوتر ساهم في العديد من المشاريع التقنية والإبداعية وقامت مخابرات النظام السوري باعتقاله كغيره من الناشطين في الخامس عشر من مارس عام 2012 كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لمساندة ضحايا التعذيب حصيلة الوفيات تحت التعذيب في سوريا منذ مارس عام 2011 حتى يونيو 2017 حيث بلغ عدد قتلى التعذيب 13029 شخصا بينهم 164 طفلا و57 سيدة قتلت قوات الأسد منهم 12920 شخصا بينهم 161 طفلا و41 سيدة بينما قتلت قوات الإدارة الذاتية 26 طفلا بينهم أو 26 شخصا بينهم طفل وسيدتان وقتل تنظيم داعش 30 شخصا بينهم طفل و13 سيدة أو 13 سيدة فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 شخصا وقتلت فصائل من المعارضة المسلحة 30 شخصا بينهم طفل وسيده انضم إلينا من اسطنبول وائل آه، سعد آه، شاعر ومعتقل آه، سابق وصديق باسل الخرطبي الملقب بالصفدي أهلا بك سيد وائل بداية يعني هل لك أن تضعنا في صورة ما حدث وقصة باسل كونه تعذر لنا استضافة زوجته ما هي تفاصيل اعتقاله ومقتله مساء الخير آه، باسل آه، خرطبيل أو باسل الصفدي كما كان معروفا آه، اعتقل ب 2012 نعم اعتقلته المخابرات العسكرية نعم بقي بالفرع 248 حوالي 8 أشهر نعم بعدين تحول لسجن صيدنايا العسكري م. بعد سجن صيدنايا إلى سجن عدرا بعد سجن عدرا إلى سجن صيدنايا ومن صيدنايا إلى عدرا تعرفت على باسل آه، بالشهر آه، السابع من عام 2013 بسجن عدرا آه، قضينا حوالي سنتين وثلاث أشهر مع بعض إلى أن تم اقتياده إلى جهة غير معروفة في 23 10 2015 نعم طيب هلا كيف يعني كيف عرفت زوجة باسل انه تم تصفيته وقتله؟ عندك معلومات عن هذا الموضوع؟ انا شخصيا ما عندي معلومات ولكن آه، يعني بطبيعه آه، اللي كان متوافر داخل السجن انه اي شخص بتيجي الشرطه العسكريه بتاخده من سجن عدرا وهو بمحاكمته آه، ميدانيه للاسف اغلب الظن انه يتم اعدامه طيب يعني وائل مبرمج كمبيوتر آه لماذا تم اعتقاله؟ نعم. شو التهم اللي نعم. اتهم نعم. بها؟ آه في شغله لازم الناس تعرفها انه باسل هو كان من الاشخاص اللي اخترقوا موقع نتنياهو آه، باسل هو فلسطيني سوري آه، باسل من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية ومن نعم. أشد الناس آه، مشاركة بالثورة السورية النظام السوري الفاشل أي شخص بيشوف إسرائيل ونظام الأسد بنفس الخطورة فهذا خطر على النظام السوري فورا يتم اعتقاله للأسف يعني أو تصفيته يعني طيب أنت يعني معتقل سابق أيضا آه، وتم اعتقالك وخرجت من السجن هل لك أن نعم. تحدثنا عن تجربتك وما يحدث مع المعتقلين يعني عندما يتم تصفية هذا المعتقل هل تتم تصفيته لأنه تم آه، التحقيق معه آه، ويعني انتهى المراد من اعتقاله أم كونه عبء على السلطات ما الذي يحدث معكم؟ لا يوجد معايير لدى النظام السوري آه، في آه، تهم جاهزة دائما بالمحاكم الميدانية التهم تتراوح بين الخيانة العظمى للتجسس لقتل آه، شخص ل يعني تهم مطاطة جدا يعني نعم. في عندك محكمة قضايا الإرهاب كمان تهم مطاطة من تمويل أعمال إرهابية لارتكاب أعمال إرهابية دائما الضبط الأمني بيتم اعتماده بالمحكمة آه، والنظام بحاكم على اساس الاعترافات اللي بتنتزع آه، من المعتقل داخل الفرع الامني تحت التعذيب، التعذيب التعذيب الشديد جدا جدا يعني نعم آه الذي لا يحتمل يعني آه، يعني قصة باسل نعم. ربما هي مثال ينسحب على العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا كما ذكرنا الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقريرها السنوي أن يعني أكثر من 13 ألف شخص قضوا تحت التعذيب آه، من بينهم أطفال ونساء بين عامي 2011 و 2017 صحيح. يعني صحيح. آه، ما هي الأساليب التي يتبعها النظام آه، في تعذيب هؤلاء وهل يفرق بين طفل وسيدة وكهل وشاب اطلاقا اطلاقا النظام لا يفرق ابدا بين طفل وبين شاب بين آه، بين مسن او سيده انا لما كنت بالغرفه بفرع فلسطين كان في عنا يعني كنا 120 شخص داخل الغرفه نعم. طبعا الفرع مقسم الى غرف آه، يوضع فيها المعتقلين بظروف سيئه جدا يعني حتى كل ثلاث ايام لحتى ننام نعم. خمس او ست ساعات كل يوم كان يطلع من عنا آه، شخص الى خمس اشخاص متوفين بسبب ظرف الاعتقال او التعذيب آه، باسل ضل بهي المرحله حوالي 8 اشهر تقريبا نعم. غير الحبس الانفرادي اللي تعرض له ايضا ما في اي معايير عند النظام السوري حتى هي الارقام 13000 انا يعني انا اجزم انه الارقام اعلى بكثير بكثير من ربما هذه الارقام, الأرقام التي موثقة. آه، يعني كانت نعم. موثقه لديهم نعم. انا اشكرك آه، وائل سعد الدين صحيح. الشاعر والمعتقل السابق آه، وصديق باسل خرطبيل الملقب بالصفدي كنت معنا مباشره من اسطنبول